Подожди! просто шикарные. ну ну, срятина такая, что... Не трюк. Давай. Как вы мне надоели кожаные мешки. Что ты меня прицепил и водишь? Прицелиться не даешь. а стоковые видео были предоставлены дамки стиль, ссылка в описании.